đa móc cừu đa móc cừu subi móc cừu subi móc cừu subi móc cừu lábọ̀ bàbá mi àkókò olókun àjẹjù ògùn ìfàmópe o ìfàmópe o ìfàmópe o òtúndà oríire ìfàmópe o ìfà òtún àríire ìfàmópe o ìfà òtún àríire ìfàmópe o ẹ̀là rọ̀ wá ẹ̀là rọ̀ wá ẹ̀là rọ̀ wá. tete နှုတ်တော့ပါတက်တက်တော့ပါနှုတ်တော့ပါအေချီဘူးလေးအပဲနဲ့အခုစားလိုက်အခုစားလိုက်အခုစားလိုက်ဒါဘောဘာဘာမြန်ကိုကိုလုပ် asọ̀rọ̀ dayọ̀ ẹlẹ́rí pín aládẹun bàbá tẹ́lẹ̀ òkè ìkẹtì àkókò olókun ajẹ́dù ogun ìfamifa aláyé ọba nílé adó èdè mi lóde ọkọ̀ tó lẹ́ni tí ó sún ṣe ifá dákun ifá àdábọ̀ kẹfì edé nú ọ̀dúnmìlá kẹfì edé kún ìbà kẹfì edé gbogbo ara lónìí bàbá mi a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọdún fa tí Louis Emilio Maribai kẹdàbọ kẹdàbọ kẹjẹ kí gbogbo àdúrà tí Louis Emilio ṣe kẹjẹ kó ṣẹ kẹjẹ kó ṣẹ kẹjẹ kó ṣẹ kẹjẹ kí gbogbo àdúrà rẹ ìfà olókun àsọ̀rọ̀dáyọ̀ bàbá mi yóò mú ilé àṣẹ yóò mú ilé àṣẹ yóò mú ilé àṣẹ kẹ́ẹ̀jọ́ fún kẹjọ ga kẹjọ nílárí kẹjọ dẹni kẹjọ dẹni yẹ kẹjọ dẹni la, kẹjọ dẹni àpèsè kíkọ ọmọ pa louis karùn ọmọ ṣe louis yọ pẹ́ láyé yọ pẹ́ láyé yóò lè dáhùn wàhálà oníbà louis wàhálà oníbà louis wàhálà oníbà louis ìfà tí dáadáa fún ìfà ní kí ẹlẹ́dẹ̀ ní kó mú ìfà dákúndáwọ̀ káràrí ọdẹ báyìí káràrí ọdẹ kíkó ọmọ pákanu ọmọ ṣe kí louis emilio marin yọ pẹ́ láyé louis emilio marin ọmọ mi yọ pẹ́ láyé yọ pẹ́ láyé yọ pẹ́ láyé pẹ̀lú owó pẹ̀lú ọlá pẹ̀lú ayọ̀ pẹ̀lú ìdùnnú ìfàdákun ìfàdábọ̀ kẹfì èdè náà Ọ̀rúnmìlà fi èdè fún ìfàfẹ́ fi èdè gbogbo ara láyé kókó lọ́nà gan. padà tí wọ́n rí olú àdàpá òdòmù kékeré ní ẹni fún ìjókòó tẹ́bọ̀tẹ́bọ̀ rẹ. ìfà ní amọ́dún kò jìnnà sí nínú àdúgbò fún ojú òkúta ya gbóni lè mú kí ni ọdún orin fún mi tí mo fi rí ajé odidun ìfọlọ́dọ̀rí ni fún mi òdìdun kí ni ọdún orin fún mi tí mo fi rí owó odidun ìfọlọ́dọ̀rí ni fún mi òdìdun kí ni ọdún orin fún mi tí mo fi rí gbogbo odidun ìfọlọ́dọ̀rí ni fún mi òdìdun pátákó pátákó kékeré tí ó ń tọ́jú ìdébìtẹ́sí gbogbo ara tí ilé tó owó tó ń wọ́n ilé gbogbo tó ń bí tó ń kẹjọ fún ifá kẹjọ gà kẹjọ ní ifá dákú ifá aláwọ fẹsẹ ilé náà bí láti èdè fún ìfàfẹsẹ ilé gbogbo ara láyé kókó náà lọ dáwọ lè fún méjì kẹfọ nínú ọdẹ. ifá ní ọpá tó ló ní sáájú agbọ́n rin méjèèjì níbi ìdájọ́ náà gbólógàn gbólógàn àtàkà abẹnú bọ́ńbọ́ kìkì bá àbíká parapara tí wọ́n ń tí láyéláyé níkú kẹlẹ̀ lóru o kẹlẹ̀ lóṣù aṣọ fún bàtọ̀ sẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ lọ́ọ́ kanu ọmọ ṣe kẹta àfẹta mo kẹsí ebí mo kẹsí ebí mo kẹsí ebí gbogbo ara kẹ bá mi ṣe owó lódìmọ̀lẹ́ báwa ṣe dandan kọgbà dandan dandan ara ẹni máa rí olú àtàkà ọ̀tọ̀ mi tuntun ní èyí ẹni kan ìlú ilé ti jẹ́bọ́ jẹ́bọ́ rẹ ìbá ní òdúgbò délé kó gbígbé òdúgbò ọ̀dọ́nà kọ́nà sílé kọ́nà kọ́ má báyìí ní bọ́ni adúbá fún tó tó ṣe káwọ́ lójú ọ̀yọ́ ẹ̀kọ́ ọlọ́ni ọwọ́ ṣe kí ni bẹ́ẹ̀ láti oyin mọ́mọ́ àbùní bẹ̀ǹbẹ̀ oyin mọ́mọ́ kẹdàmù kẹdàmù ọ̀sán tẹ má lè ka yẹlò ní tẹ̀lé ìmọ̀ tẹ má lè ka yẹlò kóró dundun laba lórí omi kẹdé ní ayé ìdó dùn tẹ ẹ dákun tẹ ẹ dákun tẹ ti lè dẹnu ọdún ìlà fi lè dẹkun ìbàtà ti gbogbo ara láyé kókó náà tọ̀ lámàrà ẹ má rí olú àdàbà ọ̀tọ̀ mọ̀ fún kiri ẹni ẹni bá ìbá ní òbí méjì tẹ́bọ̀ tẹ́bọ̀ ọ̀rẹ́ orí tí mo ti di babaláwo lójú bá kúrò ní orí dọ́mẹ̀ tó tò bírò bírò ẹbọ owó ní ọwá ṣe òdúà òdúà àbórí dúró ìdúà ìdúà àbórí dúró apawapawà àbórí dúró gbogbo ara wa gbogbo ara wa àbórí dúró kẹrẹkẹrẹ orí mi la ṣàyẹ lẹ́ni kẹrẹkẹrẹ kẹta fún ẹ̀dá kókó yọ ọmọ tó báyìí kẹta lọ bọ̀ sí kẹta fún kẹta bọ̀ bẹ ti ilé náà síra ti ilé fún kàtà ti ilé gbogbo ara láyé tí bá sọ olójó ọjọ́ sí ìbàlúbá ìbàlúkù ìbàlú sí tákítákí gbogbo ara nígbà tó dára nílé ayé fẹ́ràn fẹ́ràn bọ́ ìfà kẹjẹ kí ni yíṣẹ́ ní ìmọ̀ yóò ní ìbá tó dára nílé ayé rẹ̀ báyìí tẹ́ẹ̀dá fún tẹ́ẹ̀dá bọ́ fẹ́ fi ebénú ọ̀rún mi láyé èdè fún ìgbà fẹ́ fi ebé gbogbo ara láyé gbogbo ara lọ́wọ́ wà nílé ti kẹ́kọ̀ọ́ tẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ìbá ní àràgàdàgbà òṣùmàlè òṣùmàlè náà àràgàdàgbà adúgbàbí òkò òkò sílẹ̀ láyé ọ̀tá ẹ̀bọ ó ní ọwá ṣe igbó níbi gbogbo kìíní mọ̀mọ́ lóko àràgàdàgbà òṣùmàrè òṣùmàrè náà àràgàdàgbà ayò oníjọ ọ̀tá àwa lọ àràgàdàgbà òṣùmàrè òṣùmàrè náà àràgàdàgbà fẹ́dá fẹ́dá bọ́tà gbogbo ọ̀tá lóníṣẹ́ nínú màrí ìfáyọba sẹ́gun lásẹ̀pá lásẹ̀wọlẹ̀ fẹ́dá fúnṣẹ́ ẹ̀dá bọ́tà di edé náà bí ìlànà èdè fún ìfàtẹ́ ti dé gbogbo ara láyé kọ̀ọ̀kọ̀ lọ́nà lọ́mọdé símáyé olú àdàbà ọdún ṣe

olódùmarè bá ṣe dandan kọ́ dandan bàdà tí wọ́n olú àdàbà ọdún pépé ní ẹni ẹni kan ọ̀kànrán méjì jẹ́bọ̀jẹ́bọ̀ rẹ ipá ní ọ̀kànrán kan ní ìní kan náà ní ọ̀kànrán méjì abíbí jẹngẹlẹ àti pápá ọyà tí funfun ọmọ rẹ ilé ra àwọn ọmọ ọyá dà àwa rè o èlé wọn ni ọyá pẹ̀lẹ́ o yá ọ̀yá orí ìjọba ní dé pẹ̀lú àwọn ẹ̀dá wọn kẹsànú pẹ̀lú ọ̀bára sàgbọ́n náà ọ̀bára sàgbọ́n náà jálẹ̀ lọ́kọ́ gbogbo kálukú bẹ́tì ẹ̀dógún kálukú bẹ́tì ẹ̀dọ́ta kẹ́ẹ̀dá fífẹ́ ẹ̀dá bọ́kẹ́ di edénú òkú dáméjì tẹ́kọ̀ tẹ́kọ̀ ọ̀rẹ́ ìfáàní kànájà gbà wọn olóńgbò ìjòkó ọ̀rọ̀wọ̀ wá wọ̀ náà máwọ́ máwọ́ ojú láti wá fún ìjẹ̀rọ̀ tí ó dágbọ́n bí ẹ̀bọ̀ wọn ni wọ́n wá ṣe ìjàlọ̀ tó dágbọ́n bí tán ìfanilé gbogbo amáwọlé tó ẹ̀dá ọ̀kẹ́dá bọ̀kẹ́lẹ́ kí ilé ṣe fún mi kí ni lè máa bá yọ ọ́ láti ṣe gbogbo gbogbo tọ́lá tọ́lá kẹ́ẹ̀dá fi kẹ́ẹ̀dá bọ̀kẹ́ di edénú òun la fi èdè fún ìfàṣẹ fi èdè gbogbo ara láyé gbogbo lọ́sọ̀ sọmọdé tí wọ́n lé ojú àdàkọ́ tó fi títí ní èmi ẹni kan tẹ bá mi ṣe o Olódùmarè bá wa ṣe ọ̀sán méjì kẹ́bọ́dẹ́bọ́ rẹ Ifá ní àfihàn awo lóde àtibá fún àdìbò láti ṣe iye ilé kúrú lọ́jà ìdìbò mẹ́kun ẹ̀bọ̀ wọn ni wọ́n wá ṣe àdìbọ́lá sàyé oníire òdìbàdé ní tó sàyé oníire àdìbọ́lá sàyé oníire ẹ̀làsọ̀dì ló ní kí ó tayé onílé ní ìṣẹ̀lá ọ̀pọ̀ táwọn ọ̀sẹ̀ kí ilé dé kùnú ìṣẹ̀lẹ̀ ìrìn àlọ́ ládé towótowó tọ́látọ́lá kórí ọmọ sí bá ìṣẹ̀lẹ̀ dáadọ́ ọmọ ṣé kẹ́ẹ̀dá kú kẹ́ẹ̀dá bọ́ fẹ́ fi edé mú ọ̀rú ìlà fi edé kùn ìbàtẹ́ ti edé gbogbo ara láyé kọ̀ọ̀kan náà nàfẹ́ bá ní ìkàfẹ́jì kẹ́kọ̀ọ́dẹ́kọ̀ rẹ̀ ìbá ní ète ní ìkà ète di ìkà ìkà lójú méjì lódododo adúpá fún ẹ̀gbọ́n ẹlẹ́yinjú ẹgbẹ́ tí ìdòdílẹ̀ ẹ̀dùn kò fẹ́ dun ẹ̀gbọ̀n ẹ̀lẹ́lẹ́kùn fẹ́ẹ́bí kò fẹ́ẹ́dùn fẹ́ẹ́dàfẹ́ẹ́dà bọ̀ ifá ìfàyọ̀ bọ̀ sí ìdídùmàdì ọ̀bọ̀ sí ẹ̀dá òfẹ́dà bọ̀ púpọ̀ máa ń parẹ́ táwọn ọmọ kẹrẹ yọ ọ̀pẹ láyé yọ dẹni láyọ dẹni àtẹ́sìn fẹ́ẹ́dà fún fẹ́ẹ́dà bọ̀ fẹ́ fi edé náà nígbà fi edé kù òkú pọ́n méjì tẹ́bọ̀ tẹ́bọ̀ rẹ káyà lóṣòdì ta owó ẹ̀kọ́ náà adúgbàmù ibà egúngún tó wọlé tọ̀sẹ̀ lọ ẹ̀bọ̀ wọn ni wọ́n wá ṣe ibà egúngún wọlé tọ̀sẹ̀ lọ fẹ́ẹ́dà fẹ́ẹ́dà bọ̀ ifá kẹ bá ní pé olùlọ́bọ tí wọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ dá lọ́bọ̀ tí ṣáyẹ̀dá kú ṣáyẹ̀dá bọ́ kẹ́ di ẹgbẹ́ náà nígbà bí èdè kù ìfàkẹ́ fi dé gbogbo ara láyé gbogbo náà lọ́sọ́ máa dẹ́sí máa ń lo àdàpọ̀ tó ń ṣe ṣe ní ilé yìí kan kíkọ́ ọmọ pa àwọn ọmọ ṣe ìlú ìṣe mi lòmọ́ ni yọ́pẹ́ láyé yọ́ọ̀dẹ ńlá yọ́ọ̀dẹ yìí yọ́ọ̀dẹ nẹ́yẹ yọ́ọ̀dẹ ní àpésìn ṣáyẹ̀dá kú ṣáyẹ̀dá bọ́ kẹ́ di ẹgbẹ́ náà òtún lámẹ́jì kẹ́bọ̀dẹ́bọ̀ rẹ ìbánimọ̀ kúrú máa dé bẹ́ẹ̀ adúbá fún màkùdé bẹ̀rù kíkẹ́ olóde ẹ̀dẹ̀ lóde ìsàlàyé ẹ̀bọ wọn ní wá ṣe ìbẹ̀ màkùdé pẹ̀lú màkùdé màdé ẹgbẹ́ ayé rẹ ẹgbẹ́ ọ̀run rẹ yọ̀bọ̀ sí láì kẹ́ẹ̀dá fún kẹ́ẹ̀dá ọ̀gá ti ẹgbẹ́ náà rí ìlà fi èdè fún ìfàtà ti ẹgbẹ́ gbogbo ara láyé kókó náà sọ́mọdé tí má lò ló àdàkà ọdún kékeré ní ẹyẹ ẹ̀gbọ́n ìrẹ̀kẹ́ ní ìtẹ́bọ̀ lẹ́bọ̀ rẹ ifá ní babaláwo ìtẹ́rẹ́ ìtẹ́rẹ́ babaláwo balaja bí kò wù adúbá fún ìrẹsẹ̀ ìjọ tẹ méjìlá kẹlá ìyẹ̀kẹ̀ tó tẹ̀lé ibi tó la yẹ́bẹ̀yẹ́bẹ bí ọba ẹlẹ́kẹ̀ ẹ̀bọ owó ni wọ́n wá ṣe ìjẹ̀lì tẹ̀lé bì dẹ́dẹ́rẹ́ ìjẹ̀lì tẹ̀lé bì dẹ́dẹ́rẹ́ tí a fi alájẹ́ dẹ́dẹ́rẹ́ ìjẹ̀lì tẹ̀lé bì dẹ́dẹ́rẹ́ tí a fi aláya tí a fi abímọ tí a fi aní èdè gbogbo dẹ́dẹ́rẹ́ ìjẹ̀lì tẹ̀lé bì dẹ́dẹ́ kẹdàkẹdà wọn bá mi kókó lókun kẹdàkẹdà ọ̀pẹ̀lẹ̀ ìwà kẹ́kẹ́ dé bọ́ padà láyé pọ̀pọ̀ náà gbẹ̀dọ́ máa ti máa lè olú àdàbà ọdún kí ebi ní ẹni ẹni kan ọ̀sẹ̀ méjì kí adáàkíkà ìdàbọ̀ kẹ bá ní dé ìbá ní orókó àwọn ọmọ ló dé Ìbàdàn tó ní wá fún wọn ló dé Ìbàdàn ìbà tí wọn kúrò ọba rọba tí wọn kúrò ewéléwé bí ẹni tó dín kú jẹ́ ẹ̀bọ wọ́n ní ọ wá ṣe ǹjẹ́ òdòkó mọ́mọ́ o àwọ̀ ìbàdàn arúgbó àwọ̀ ẹ̀bọ̀ pàtẹ́ pẹ̀lú àwọn pẹ̀lú àwọn ìpàtẹ́ jẹ́ kí lùwí sẹ́ni máa yọ pẹ́ láyé yọ pẹ́ láyé yọ pẹ́ láyé kẹ́ ẹ dáàbò kẹ́ ẹ dáàbò kẹ́ ti ebé nú ọ̀run mi láti èdè kù ìpàtẹ́ ti dé gbogbo ara òkú méjì ẹ̀fọ̀ òkú méjì ẹ̀fọ̀ òkú méjì ẹ̀fọ̀ bíbá ni aṣọ ńlá ni bàbá àlágbà tó rí tẹ̀tẹ̀ tí wọ́n fún odò sáwọ́ ìjọ oníkọ̀ọ̀sá ẹ̀bà wọn ni wọ́n wá ṣe tàlóso òdùbò gbélé mi wà ní alóso ní kó tàbí ní ilé gbogbo òdùbò gbélé mi wà ní kẹtàwọ kẹtàwọ òdù yọbọ sí báyìí lọbọ sí sówó lọbọ sí sọmọ lọbọ sí sọlá lọbọ sí sí ilé gbogbo fẹdà fún fẹdà bọ kẹbi èdè òtúndà oríire òtúndà oríire òtúndà oríire ọmọ rẹ là ń dá òtúndà oríire ọmọ rẹ là ń dù òtúndà oríire ọmọ rẹ akọ́rọ̀ náà ń lé lọ́wọ́ ìbá ní kótókótó ata adífá fún àpàpànìyà kìíní tó ti bọ̀ yọ̀ lálábẹ̀dẹ́ ẹ̀bọ̀ wọn ni ọwá ṣe ǹjẹ́ ogun mi ò ogun mi re àpàpànìyà pé ò ogun mi re kẹdáwọ̀ kẹdáwọ̀ ìfá rẹ̀ yọ̀bọ̀ sí báyìí ìfá rẹ̀ yọ̀bọ̀ sí lọ́bọ̀ ṣe sówó yọ́bọ̀ ṣe sọmọ lọ́bọ̀ ṣe ṣàjú báyọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀dàmọ̀ ẹ̀dàmọ̀ yọ́ jẹ nílá yọ́ jẹ ní yọ́ jẹ lẹ́jẹ́ yọ́ jẹ ní àpèsè yọ́ là láyé ikú kò ní ikú kò ní pa ẹ́ àrùn kò ní ṣe ẹ́ wàhálà òní ba wàhálà òní ba wàhálà òní ba yọ́ jẹ nílá yọ́ ní àpèsè kẹ́ẹ̀dàkùn ìbátẹ́tẹ́ dé gbogbo ara láyé kókó dandan jẹ́ ojú fátẹ́mi ọ̀kànà wòlíì fáyín ọ̀kànà wòlíì mímọ́ ọlọ́jà gùnfẹ́ ẹ̀rú níjọba kọ́ ọmọ ní o tó jẹ adíbákú ìdì níjọ́ tí bá àwọn ẹlẹ́yẹ náà jáyé ìsún ẹ̀bọ̀ wọn ní ọwá ṣe ìgbín kò lọ́wọ́ o ìgbín kò lẹ́sẹ̀ ẹ̀sọ ẹ̀sọ níbi dídùn bí ẹ̀dá fẹ́dá wọn kò ní ọkọ̀ sí báyìí kẹrìndà ló pọ̀ sí kẹrìndà fún kẹrìndà bọ̀ kẹrìndà ẹgbẹ́ náà ìdánlọ́mọ̀ṣọ̀ ìyọ́bọ̀ sí báyìí tó orúkọ mọ̀ sí àlàáfíà kẹ́ẹ̀dá fún kẹ́ẹ̀dá bọ́ fi edé náà nígbà fi edé kùn ìbòrí tọ́wọ́ fún tọ́wọ́ fún ìbòrí kẹ́ẹ̀sẹ́ fún kẹ́ẹ̀sẹ́ fún ìbòrí tí gbogbo ara méjèèjì fún sẹ́rúsẹ́ iwájú fáfún àgbàdo gbogbo tí ló kó ayé lọ́lọ́ tún kí lábàtò rà mú bọ ìbá lábàtò rà mú bọ ìbá kí lábàtò rà mú bọ ìbá ọmọ lábàtò rà mú bọ ìbá ọmọ kẹta kẹta wọ ọ̀hún ní láti lè dékun ìfáyèsí kú òní ẹ̀gbà kú òní adébáwọn onífẹ̀sán wọn lọ ìjà ojú bá kókó olórí ifá kéṣu oko olórí àkápò kéṣu oko olórí àpẹtẹ̀lí kéṣu oko olórí gbogbo ọmọ ọmọ eriwo kéṣu oko olórí ní sẹ́yìn wọn ní báyìí kéṣu oko olórí rẹ̀ báyò ẹ̀dá àkúkẹ́ ẹ̀dá bọ́ fẹ́ fi èdè náà ní láti lè dékun ìbàfẹ́ ṣe wé mo padà láyé kókó dáná sọ́mọ ẹ tí máa ń olú àgbàbà òdòmù kékeré ní ẹni kan ìbá ní ọ̀sẹ̀ buhari live. Oh, that's why I live. Oh, that's why I live. Títí lẹ́sẹ̀sì yìí, ẹ la gbé mu kó tó gbélé, kó bá tó gbélé bẹ́ẹ̀ ni kó tó múlò orí. Bí afọ́nu lẹ́bọ̀, bí afọ́nu lẹ́bọ̀, bí afọ́nu lẹ́la, àwọn mẹ̀tẹ̀ kan ní sáwọ́lé bójọ̀ ní. Àpènìyàn àpènìyàn àpènìyàn àpènìyàn. Àpènìyàn àpẹla, ọ̀sẹ̀ òrèlè ní bójẹ̀ bú, ọ̀sẹ̀ òrèlè la òrèlè, ọ̀sẹ̀ òrèlè fa yóò ṣòwò, yóò sọmọ́ yóò ṣe àlàáfíà yóò ṣe àìkú báyọ̀ rọ̀ fẹ́ láti fẹ́ lábọ̀ fẹ́ fi ebénú nígbà tí èdè kò bá ní òkúté ọmọ òkúté ọmọ òkúté bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ làjọ ta tí wọ́n fún ọ̀sán tẹ̀lé ọdún yẹn ọ̀sán mọ̀ wọ́n yẹ bọ́n ní wá tọ̀ fún pẹ̀lẹ́ o àfi jẹrẹ ọmọ yèyé yèyé o àfi jẹrẹ ọmọ ọtí ọmọ tí ta mọ́ ọtí ẹ̀dán là tó mú kó pọ̀ nílẹ̀ má jẹ́ oṣù májà ẹ jẹ́ kákunlẹ̀ fóbìnrin obìnrin ló bí wa kátó dénìyàn ó lè yé o ó lè yé o ó lè yé o fẹ́ẹ́ dákun fẹ́ẹ́ dábọ̀ fẹ́ẹ́ yé tí adá àbíkà ẹ̀dá bọ̀gá ẹ̀dí edé náà nílá bí edé ní ìbátẹ́kẹ́ edé gbogbo ara láyé gbogbo náà gbàgbá yín fá ní òtún nípa fún mi bíbí tí àdúrà fún èdè bíbí tí ọba gbogbo bí lẹ́kú láládé fòbí ṣe ìpẹ́ láládé fòbí ṣe ìpẹ́ kí láládé fòbí ṣe ọyìn láládé fòbí ṣe ọ̀nà ìkẹdà àkẹdà mọ̀ ifá sọ báyìí ṣe báyìí bàbá mi àkókò olókun àgbẹ̀gbọ̀n ogun ẹ̀sán ọ̀gbìn ìṣẹ́gun ìjọba ní báyìí obviously, you know,